Gracias. laguna goblok. Nyaho aing laguna ieu. Aku percaya kamu. Tapi lagi-lagi kau bohong. goblok pala sih. Ciao. Ciao.